খুব সোনকালে দিব আপোনাৰ চি বি এছ চিতকৈ আগতে ওলাব তাৰিখটো মই ক'ব নোৱাৰিম তাৰিখটো মই ক'ব নাই সোনকালে হ'ব আৰু চি বি এছ চিতকৈ আগতেই হ'ব এইটো এইটো মই বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈ আহিছোঁ ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষা হ'বই ক্লাছ নাইনতো পৰীক্ষা হ'ব টেনতো হ'ব ইলেভেনতো হ'ব টুৱেলভতো হ'ব এতিয়া পৰীক্ষাটো বৰ্ডে পাতিব নে স্কুলে পাতিব কিন্তু আমি বিবেচনা কৰিছোঁ যে ক্লাছ নাইনৰ পাছত আৰু বিদ্যালয়ে পৰীক্ষা পাতিব নালাগে ক্লাছ নাইনৰ পাছত পৰীক্ষা ব'ৰ্ডে পাতিব লাগে এইবাৰ ক্লাছ ইলেভেনত পৰীক্ষা হৈছে প্ৰশ্নকাকত কোনো জিলা কমিটিয়ে কাটা নাই প্ৰশ্নকাকত আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে কাটিছে অৰ্থাৎ common question paper common question পেপাৰত ক্লাছ ইলেভেনৰ পৰীক্ষা গোটেই অসমত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষা হ'বই তাত সেইটোক লৈ পেলাই কোনো দ্বিধা থাকিব নালাগে খুব সোনকালে দিব আপোনাৰ চি বি এছ চিতকৈ আগতে ওলাব তাৰিখটো মই ক'ব নোৱাৰিম তাৰিখটো মই ক'ব নাই সোনকালে হ'ব আৰু চি বি এছ চিতকৈ আগতেই হ'ব শিক্ষক বদলিৰ বিষয়টো অলপ জটিল বিষয় আমাৰ যিখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বিধি দুহেজাৰ বিছৰ সেই বিধিতটো শিক্ষক বদলিৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই দ্বিতীয়খন আমাৰ যি প্ৰভিনচিয়েলাইজ স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুলত যিটো আমি পি টি আৰ মেইনটেইন কৰিব লাগে পি টি আৰ মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে শিক্ষকৰ আমি বদলিকৰণৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ পাছত শিক্ষক বদলিকৰণৰ আইনখন আহিলে আইনখন অহাৰ পাছত আইনৰ দফা সাত ক্লছ ছেভেনত কোৱা হৈছে যে কোন ইলিজিবল ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিবৰ কাৰণে যিসকলে কোনো এখন জিলাত দহ বছৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু যদি তেওঁ পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটি হয় তেতিয়াহ'লে দুবছৰ যদি সম্পূৰ্ণ হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে দফা দহত কোৱা হৈছে কেইটামান গ্ৰাউণ্ড দিয়া হৈছে কোন কোন গ্ৰাউণ্ডত শিক্ষকে বদলি কৰিব বদলিকৰণটো বিচাৰিব পাৰে এতিয়া বহুতে ধৰি ল'লে যে যিটো গ্ৰাউণ্ড দিয়া হৈছে গ্ৰাউণ্ডত পিতৃ মাতৃৰ চিকিৎসা নিজৰ চিকিৎসা কিবা ছিকিউৰিটি ইছ্যু এইবিলাক হ'ল গ্ৰাউণ্ড কিন্তু এই গ্ৰাউণ্ডবিলাক ইলিজিবিলিটি নহয় ইলিজিবিলিটিটো হ'ল যে তেওঁ দহ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত দুই বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব তাৰপাছত তেওঁৰ গ্ৰাউণ্ড কথাটো আহিব কিন্তু দহ বছৰ সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ কেৱল গ্ৰাউণ্ডৰ ভিত্তিত আমাক আইনখনে এলাউ নকৰে বদলিকৰণ কৰিবলৈ আইনখনে এলাউ নকৰে ইয়াৰ পাছত আইনখনৰ প্ৰধান কথাটো হৈছে যে পি টি আৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু পি টি আৰ মেইনটেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু জটিলতা আছে কাৰণ শিক্ষকৰ শ্ৰেণী আমি যেতিয়া এখন এজন শিক্ষকক বদলি কৰিম তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট আমি বেলেগ ভেৰাইটিৰ শিক্ষক আমি দিব নোৱাৰোঁ সৰ্বমুঠ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত আমাৰ ভেৰাইটিজ বা যদি কওঁ seventy five varieties of teachers আছে আমাৰ পয়সত্তৰবিধ আমাৰ শিক্ষক আছে এতিয়া পয়সত্তৰবিধ শিক্ষক আমি অংকৰ টিচাৰ বদলি কৰি তাৰ ঠাইত আমি হিন্দী টিচাৰ দিব নোৱাৰোঁ অসমীয়াৰ টিচাৰ বদলি কৰি তাৰ ঠাইত আমি বড়ো টিচাৰ বদলি কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া এই গোটেইখিনি এনালাইটিক্স আমাৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে যিসকল আইনৰ দ্বাৰা মানে যোগ্য বিবেচিত হ'ব আৰু আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট খুব সহানুভূতিশীল আমি দিয়া দিয়াৰে পক্ষত গতিকে আমি খুব পজিটিভলি যোগাত্মকভাৱে খুব সোনকালে বদলিকৰণৰ অৰ্ডাৰবিলাক হ'ব এইটোক লৈ কোনেও চিন্তিত হ'ব নালাগে কিন্তু আমি এইটোৱেই চাব লাগিব যাতে আমি স্কুল বিলাকৰ পিটিআৰ খিনি আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ৰেচনেলাইজেশ্যন নতুন নিযুক্তি আৰু শিক্ষক বদলীকৰণ এই তিনিওটা কাম সমন্বিতভাৱে কৰা হ'ব মই পুনৰ কৈছোঁ আমাৰ primary objective P T R maintain কৰা school wise P T R maintain কৰা general P T R then subject wise P T R maintain কৰা প্ৰতি যিটো বিশেষকৈ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে এচিভ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি জিলাখনৰ ভিতৰত ৰেচনেলাইজেশ্যন নতুন নিযুক্তি যিটো অহা এঘাৰ তাৰিখে হ'বলৈ গৈ আছে তিনি নম্বৰ বদলিকৰণ এই তিনিওটাৰ এটা সমন্বিতভাৱে এই তিনিওটা কাম আমি